Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք pointer-ների մասին C++-ում։ Եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, օրինակ int i, ինչու՞ չէ։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք մի հատ փոփոխական, որի անունը i է, որը իր մեջ կարող է պահել integer, integer, այսինքն ամբողջական թվեր։ Հիմա տակից հիշողության մեջ ինչ որ տարածք է ամրագրվում i-ի համար, որովհետեւ իր մեջ կարողանանք պահենք եւ հիշենք արժեքներ, Բայց ինչքան տարածք, դա կարող ենք իմանանք size of ֆունկցիայով, օրինակ size of i, սա մեզ կվերադարձնի քանի բայտ է ամրագրվում։ Եկեք դա տպենք էկրանի վրա, նենց որ compile ենք անում, աշխատացնում ենք, և ստանում եմ 4, խնչեմ, այսինքն ստացվում է, որ իմ compiler-ը ամրագրում է 4 հատ հիշողության տող կամ բլոկ, որի մեջ ես հիմա կարող եմ ավելացնեմ կամ գրեմ արժեքներ i-ի համար։ Հիշողությունը մենք պատկերացնում ենք որպես հասցե եւ արժեք զույգեր։ Հետևաբար ինչ որ մի տեղ հիշողության մեջ ամրագրվում է 4 հատ այս տողերից իրար հետևից, երբ որ մենք ստեղծում ենք int i i համար։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք i-ի մեջ դնել ինչ-որ արժեք, որը արդեն կարտահայտվի այստեղ։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե մենք անենք sense բան, այի մեջ դնենք 25, այդ 25-ը իրականում գրվում է հիշողության մեջ, հա, այդ տարածքում, որը մենք ամրագրել ենք այի համար։ Մենք գիտենք, որ երբ որ մենք վերագրում ենք ինչ-որ արժեք փոփոխականի մեջ, այդ փոփոխականը մենք ապագայում կարող ենք օգտագործենք։ Անենք օրինակ i+, չգիտեմ, 2 հա, եկեք սա աշխատացնենք, compile անենք, աշխատացնենք, ստանում ենք 27, ճիշտ է, i արժեքը, որը 25 է, գումարվում է 2-ի հետ, արդյունքը 27 է, դա ուղարկվում է console-ում եւ տպվում է էկրանի վրա։ Այդքանը գիտենք։ Բայց մի րոպե, այս i-ը, երբ որ մենք ստեղ գրում ենք, ո՞նց է գտնում այդ 25-ը, որը մենք գրանցել ենք հիշողության մեջ։ Ինքը գտնում է նրան, որովհետև իրականում ինքը հիշում է հասցեն հասցեն, մի րոպե, ինչ հասց է, ստեղ ինչպես տեսնում եք կա 4 հատ հասց է, բայց ես ասացի հիշում է հասցեն, մի հատ, էդ ոնց, շատ պարս, ինքը ընդամենը հիշում է առաջին հասցեն, բայց քանի որ ինքը գիտի, որ ինքը իր մեջ պահում է int, ամբողջական թվեր, int, և գիտի, որ int-ը օգտագործում է 4 հատ բայտ, ինքը այդ առաջին հասցեով սկսում է և կարդում է եվս 3 հատ տող, Okay։ Այսինքն, եթե մենք գիտենք int-ի չափը, մեզ պետք չի բոլոր հասցեները, մեզ պետք է ընդհանրապես առաջինը, որ առաջինից սկսենք եւ այդքան չափով կարդանք։ Եվ այսինքն ինքը սկսում է առաջին հասցեով, այդքան քանակով, int-ի քանակով 4 բայտով կարդում է եւ այդ բոլոր բայտերի արժեքը նա վերադարձնում է մեզ, որը այս օրինակում լինում է 25, որը այս օրինակում գումարվում է 2-ով եւ տպվում է 27։ Այս պահին միգուցե ձեզ մոտ հարց է ցակում։ Իսկ I-ը որպես փոփոխական որ, որտեղ է հիշվում։ Պատասխանը հետևյալն է՝ ոչ մի տեղ։ Այդ I-ը, այդ փոփոխականը, այդ անունը դա մեզ համար է, որպեսի մեզ օգնի գրել եւ կարդալ եւ հասկանալ կոդը։ Երբ որ այս ամենը թարգմանվում է դեպի համբյուտերային լեզու, I-ը անհետանում է։ Իր տեղը compiler-ը գրում է կոդ, որը համակարգին ուղակի ասում է հիշողության մեջ որտեղից նա պետք է արժեքը կարդա։ Դեկան բան։ Մի հատ հետաքրքիր բան ցես ցույց տամ։ Պարզվում է, որ մենք կարող ենք իմանանք այն հասցեն, որի մեջ i-ը իր արժեքները պահում է։ Այսինքն, այս օրինակում, ասենք թե այս հասցեն, ոնց կարող ենք ստանանք։ Նայեք ինչ հեշտ։ Ուրեմն i-ը հասկացանք։ i-ի դիմաց, այս փոփոխականի դիմացը մենք դնում ենք մի հատ այդ մի հատ այդ դրանից։ Սա նշանակում է տուր ինձ հասցեն, address of, տուր ինձ հասցեն։ Այսինքն սա նշանակում է տուր ինձ հասցեն այս փոփոխականի։ Եկեք տեսնենք։ Տակ, աշխատը compile անենք, աշխատացնենք եւ ստանում ենք մի հատ երկար բարակ hexadecimal, այսինքն այս երկար բարակ թիվը, որը 16-ական համակարգով է արտահայտվում, բայց ինքը ընդհանրապես թիվ է, դա հասցեն է, այսինքն դա այս այստեղ օրինակ եմ ուղղակի անկապ գրել, բայց դա հասցեն է, որի մեջ այս այս i-ը պահում է իր արժեքները այս օրինակում 25-ը։ Հավեսա չէ։ Հիմա նայեք մի բան էլ ցույց տամ։ Եկեք մի անգամ էլ աշխատացնեմ։ Տվեց այս հասցեն, մի հատ էլ աշխատացնեմ։ Տվեց իրականում մի քիչ ուրիշ հասց է։ Այո, վերջում 218-ը, բայց ուշ, ուշադիր նայեք մնացածին, կտեսնեք, որ իրականում երկու տարբեր թվեր են։ Այսինքն ստացվում է, որ ամեն անգամ մենք աշխատացնում ենք ծրագիրը, մենք ստանում ենք ինչ որ ուրիշ անկապ հասցե։ Ինչու՞։ Բացատրեմ։ Ուրեմն, երբ որ մենք աշխատացնում ենք մեր ծրագիրը, աշխատող ծրագիրը կոչվում է process, process, okay։ Երբ որ մեր օպերացիոն համակարգը խոդի ակցում եւ արտնացնում է մեր ծրագիրը, ինքը մեր ծրագիրին հատկացնում է հիշողության տարածք Եվ ասում է, ես քեզ հիշողության տարածք, դու գրի այս հիշողության տարածքի մեջ։ Քանի որ մեր օպերացիոն համակարգը, թե դա Windows-ա, թե ինչ է, կարող է աշխատացնել միևնույն ժամանակ լիքը տարբեր process-ներ, Word-ը, browser-ը, չգիտեմ, ձեր Messenger-ը, SN-ը, ինքը ամեն մեկին տալիս է առանձին եւ տարբեր հատվածներ։ Եվ ասեմ, որ ինքը նաև ուշադրի է լինում, որ հանգարց մենք մեր տարածքից դուրս հանգարց չկա, չգրենք կամ կարդանք։ Պատկերացնում եք, եթե Word-ը հանգարցակի սկսի գրել եւ կարդալ հիշողության տարածքում, որը օգտագործում է, ասենք, ձեր browser-ը։ Դա բաժակը լինի շատ վատ։ Հետևաբար օպերացիոն համակարգը տալիս է ինչ-որ սահման, ասում է հեսա հիշողության տարածքը, գրի քո պահի քո փոփոխականները, արժեքները եւ այլն եւ այլն այս տարածքի մեջ։ Երբ որ այդ տարածքը սպառվում է, մեր ծրագիրը խնդրում է, որ ավել տարածք տա եւ օպերացիոն համակարգը փորձում է գտնել էլի տարածք եւ տալ եւ հատկացնել։ Եթե չի կարողանում գտնել շատ հաճախ ծրագիրը ուղղակի ծխվում է։ Okay, Այսինքն ստացվում է, որ քանի որ մենք ամեն անգամ արտնացնելուց ինքը տալիս է մեզ ինչ-որ տարածք, եւ այդ տարածքը կարող է լինի ցանկացած տարածք հիշողության մեջ, եւ այդ պահին մենք ամրագրում ենք ինչ-որ մի տարածք այդ նոր տարածքի մեջ, Հետևաբար հիշողության հասցեն parza ամեն անգամ լինում է մի քիչ տարբեր։ Հիմա ցանկացած արժեք մենք միգուցե կուզենանք պահենք ինչ որ փոփոխականի մեջ, չէ՞։ Օրինակ մենք գիտենք, որ գոյություն ունի 25, բայց եթե ուզում ենք փոփոխականի մեջ դնենք, մենք ստեղծում ենք փոփոխական, դիմացից գրում ենք int եւ կարողանում ենք այդ 25-ը պահել այդ փոփոխականի մեջ, տալ իրան սիրուն անուն եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ այլ, Ցանկացած արժեք մենք պետք է կարողանանք պահել փոփոխականի մեջ։ Նույնը այստեղ։ Այսինքն ստեղ մենք ստանում ենք հասցե, չէ՞։ Հիմա հասց է ցակում։ Okay, իսկ եթե մենք ուզենայինք այդ հասցեն պահենք փոփոխականի մեջ, որպեսզի հիշենք, ո՞նց կարող ենք ստեղծենք այդ փոփոխականը։ Իրան ստեղծում ենք հետևյալ ձևով։ Քանի որ ինքը հատուկ փոփոխական է, որովհետև ինքը պահում է ոչ թե սովորական արժեք, չգիտեմ, ինչ որ char կամ bool կամ ինչ որ տես բան, այլ ինքը պահում է հիշողության հասցե, չէ՞։ Հետևաբար ինքը հատուկ փոփոխական է։ Այդ հատուկ փոփոխականին մենք կոչում ենք pointer։ Իրան ստեղծում ենք շատ բարձ։ Ուրեմն ալիս ենք անուն, եկեք կոչենք, չգիտեմ, i pointer, ինչու՞ չէ։ Եվ իր մեջ վերագրում ենք այդ հասցեն, i հասցեն չէ՞։ Okay, իսկ դիմացից ինչ պետք է գրենք։ Դե մենք գիտենք, որ ինքը հղում է դեպի հասցե, որի մեջ պահվում են ամբողջական թվեր, չէ՞։ Հետևաբար դիմացից մեզ պետք է գրել int։ Դա նրա համար է, որ ապագայում, երբ որ մենք արժեքը ուզենանք կարդանք կամ փոխենք, ինքը իմանա ինչքան քանի հատ բլոկ ինքը պետք է գրի կամ կարդա։ Այդ դրա մասին հետո։ Okay, բայց եթե ընդհանրապես sense գնենք, դա ստացվում է, որ մենք ստեղծեցինք ուղղակի ամբողջական թիվ պահող փոփոխական։ Հենա սրանից չի տարբերվում, չէ՞։ Դրա համար մի բան էլ պետք է ավելացնենք։ Այստեղ այս int-ի եւ իր անունի մեջտեղը մենք պետք է ավելացնենք միած sense աստղիկ։ Այստեղ այս problem-ը կարևոր չի, կարող եք sense գրեք, կարող եք, չգիտեմ, sense գրեք, այդ այդքանը կարևոր չի։ Այդքան բան։ Սա նշանակում է, որ մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, որը իր մեջ պահում է ոչ թե ամբողջական թիվ, այլ հասցեն ամբողջական թվի։ Սա նշանակում է հասցեն ամբողջական թվի։ Իսկ այս փոփոխականը, որ մենք ստեղծում ենք, դե մենք հասկանում ենք, որ հիշողության մեջ ինչ որ տարածք պետք է ամրագրի, որպեսի պահի այս արժեքը իր մեջ, չէ՞։ Բայց ինչքան տարածք։ Դե եկեք տեսնենք օգտագործելով size-ը ֆունկցիան։ Հենց որ ստեղ գրում ենք size of փոխանցում ենք i pointer եւ տեսնենք ինչ կտա։ Ուրեմն compile ենք անում, աշխատացնում ենք։ Տալիս է 8, 8 byte, այսինքն 8 հատ տող նա ամրագրում է, որպեսի, որպես արժեք նա գրի հասցեն։ Այսինքն ստացվում է, որ i pointer-ը ամրագրում է 8 հատ byte, իր արժեքը լինում է հասցեն i-ը Այսինքն ստացվում է, որ հիմա եթե մենք օրինակ i pointer-ը տպենք, չէ՞, մենք կստանանք իր արժեքը, որը այս i հասցեն է, չէ՞։ Եկեք հաստատենք այդ փաստը, նենց որ եկեք տպենք i հասցեն, i եւ pointer-ի արժեքը։ Այսօր compile ենք անում, աշխատացնում ենք, Եվ ինչպես տեսնում եք, ստանում ենք նույն արժեքը։ Այսինքն ելի եմ ասում, i հասցեն մենք պահում ենք s փոփոխականի մեջ։ Փոփոխականը, որը իր մեջ պահում է հասցե, կոչվում է pointer։ Հիմա բարձվում է, որ մենք pointer-ից կարող ենք ստանանք իր արժեքի, որը հասցե է, արժեքը։ Այսինքն արժեքի արժեքը։ Դե նայեք, եթե pointer-ը այս հասցեում է եւ իր արժեքը սա է, որը այս հասցեն է, չէ՞։ Այդ հասցեի արժեքը, այսինքն pointer-ի արժեքի արժեքը։ Դա ոնց ենք անում։ Դիմացից գրում ենք այս աստղիկը։ Եկեք սա ջնջեմ։ Հիմա կարևոր է որ չշփոթվեք այս աստղիկի հետ։ Այս աստղիկը օգտագործվում է, գիտեմ, մի քիչ տարօրինակ է, որ էս էլաստիկ, էս էլաստիկ, բայց իրականում տարբեր են։ Սա օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք ստեղծում ենք pointer-ին։ Սա նշանակում է տուր ինձ արժեքի արժեքը։ Արժեքի արժեքը։ Գիշեք։ Okay, եկեք դե տպենք, դե աշխատացնենք եւ տեսնենք ինչ կստանանք։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք, ստանում ենք 25։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Դե էլի, նայեք, 25 Ուրեմն i-ի հասցեն ենք, չէ՞, pointer-ի մեջ պահում։ i-ի հասցեն։ Նենց որ pointer-ի արժեքը i-ի հասցեն է։ Այսինքն ստեղ մենք ստանում ենք i-ի հասցեի արժեքը։ i-ի հասցեի արժեքը, որը 25 է։ Հետևաբար մենք ստանում ենք 25։ Ավելին ասեմ, որ մենք ոչ միայն կարող ենք կարդանք արժեքի արժեքը, մենք կարող ենք փոխենք արժեքի արժեքը pointer-ի միջոցով։ Նայեք ստեղ։ Եկեք ուրեմն գրենք asterisk i pointer եւ իրեն վերագրենք ինչ որ արժեք, օրինակ 10։ Եվ ստեղ եկեք տպենք i։ Okay, եկեք տեսնենք ինչ կլինի։ Ուրեմն compile ենք անում, աշխատացնում ենք։ Ստանում ենք 10։ Այդ ոնց։ Շատ բարձ։ Ուրեմն էլի եմ հիշացնում i pointer-ի մեջ կա հասցեն այի, չէ, այս հասցեն։ Այս աստղիկը նշանակում է այդ հասցեի արժեքը, այսինքն pointer-ի արժեքի արժեքը, չէ։ Եվ այդ արժեքը, այս արժեքը մենք փոխում ենք եւ դարձնում ենք 10։ Հետևաբար i-ը հիմա իր մեջ ունի 10։ Հիմա եկեք սա ջնջենք 10 Ուրեմն այս pointer-ը, որ մենք ստեղծել ենք, ինքն էլ է փոփոխական, չէ՞, այսինքն ինքն էլ է հիշողության մեջ գրանցված ինչ որ միտեղ, ինչ որ հասցեում եւ ունի ինչ որ համապատասխան արժեք, չէ՞։ Okay, այդքանը գիտենք։ Այդ նշանակում է, որ pointer-ն էլ ինքը ունի հասցե, չէ՞։ Հեսա։ Չէ՞։ Հեսա pointer-ի հասցեն է, i-ի հասցեն, սա է point s օրինակում իհարկե։ Pointer-ի հասցեն սա է, չէ՞։ Okay, դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք այդ հասցեն ստանանք։ Չէ՞, այսինքն նշանակում է, որ մենք դե եթե ստեղ գրենք i pointer, մենք կստանանք pointer-ի արժեքը, որը i-ի հասցեն է, բայց ոնց ստանանք հենց իր հասցեն։ Դե մենք օգտագործում ենք տուր ինձ հասցեի օպերատորը։ Սա, սա նշանակում է տուր ինձ հասցեն այս փոփոխականի, չէ՞։ Դա մեզ կտա արդեն հենց իր հասցեն, հենց այդ pointer-ի հասցեն։ Եկեք տեսնենք, ուրեմն compile ենք անում, աշխատացնում ենք, և խնչեմ սա էլ S օրինակում, սա էլ ստացվում է, որ մեր pointer-ի հասցեն է, չէ։ Okay, հիմա իհարկե կարծում եմ գիտեք ինչ եմ ասելու։ Հիմա դե այս հասցեն, որ ունենք, այս pointer-ի հասցեն, այդ հասցեն բա ոնց կարող ենք փոփոխականի մեջ պահենք։ Ուրեմն դա պահում ենք հետևյալ ձևով։ Էլի ստեղծում ենք փոփոխական, օրինակ i pointer 2, որի մեջ դնում ենք pointer-ի հասցեն։ Իսկ դիմացից ինչ պետք է գրենք։ Դե նայեք ստեղ։ Այս pointer-ը հիշում եք, չէ՞։ Այս pointer-ը ուներ հասցեն i-ի։ Իսկ i-ը ինչ տիպի էր։ i-ը is տիպի էր, չէ՞, int։ Այսինքն սա մենք կարող ենք կոպի անենք ստեղ Եվ հետո ավելացրեցինք ուղակի աստղիկ, որ ասենք ինքը կպայի հասցեն այն բանի, որը այս տիպի է։ Չէ՞։ Դե եկեք նույնը անենք։ Ստեղ մենք պահելու ենք pointer դեպի սա, չէ՞։ Նենց որ ինքը ինչ տիպի է, ինքը IS տիպի է, չէ՞։ Ինքը այդ տիպի է, եւ մենք ավելացնում ենք աստղիկ, որ ասենք, որ ինքը pointer է։ Դուք բան։ Նորից դա անեմ, որ բաժ լինի։ Նայք։ IS pointer-ը պահում է հասցեն i-ի։ i-ը ինչ տիպի է։ int տիպի է, չէ՞։ int-ը կոպիայենք անում դնում ենք ստեղ։ Եվ ավելացնում ենք աստղիկ, ավելացնում ենք աստղիկ, որ ասենք, որ ինքը կպահի հասց է, չէ՞։ Նույնը անում ենք ստեղ։ s pointer-ը Ինչ տիպի է։ Դե ինքը պահում է IS pointer-ի հասցեն, չէ՞։ Նենց որ իրա տիպը կոպիա ենք անում, որը IS ամեն ինչն է։ Եվ ավելացնում ենք աստղիկ, որ ասենք, որ ինքը pointer է։ Այդքան բան։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք pointer-ի pointer։ Հիշողության մեջ կարելի է որպես օրինակ իհարկե սա արել եմ, սենց բան պատկերացնել, որ ուրեմն i pointer 2-ի համար ուրեմն էլի ստեղծվել է ուրեմն կամ ամրագրվել է 8 հատ բայթ, որի արժեքը i pointer-ի հասցեն է i pointer-ի, այս i pointer-ի հասցեն է, չէ՞։ Իսկ i pointer-ը որպես արժեք ունի i-ի հասցեն, i is հասցեն։ Իսկ i-ը որպես արժեք ունի 25։ Չէ։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ եթե մենք գրենք 25 աստղիկ, այսենց, սա նշանակում է դուր ինձ արժեքի արժեքը, չէ՞։ Այսինքն արժեքի, այս արժեքի, այ այս արժեքի արժեքը։ Չէ՞։ Եկեք տեսնենք։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք, խնդրեմ, տալիս է մի հատ հասցե։ Իհարկե տալիս է հասցե, որովհետև իր արժեքը այս pointer-ն է, որի արժեքը i-ի հասցեն է, չէ՞։ Հմ, okay։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք անենք sense։ Սա նշանակում է այսքանը նշանակում է տուր ինձ արժեքի արժեքը, հետո սա ասում է հիմա այդ արժեքի արժեքը տուր։ Wow։ Okay, եկեք տեսնենք։ Աշխատացնենք։ Ստամ մենք 25։ Ինչու՞։ Նայեք ունենք iPointer 2, չէ, որը այս հասցեում է, չէ։ Առաջին աստիկը ասում է՝ տուր ինձ արժեքի արժեքը, այսինքն այս արժեքի, այսինքն այս արժեքի, այսինքն հասցեի արժեքը, որը սա է, չէ։ Հետո երկրորդը ասում է հիմա այդ արժեքի, այդ արժեքի, այս արժեքի, սա եւ սա նույնն է, չէ։ Իր արժեքը։ Հետևաբար մենք ստանում ենք այս սա, որը 25 է։ Իմիջիալոս մենք նաև կարող ենք նրան փոխենք, ուղղակի վերագրելով։ Okay, կարծում եմ այդքանը բարձ է։ Եկեք փորձենք մի հատ օրինակ։ Եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա void swap։ Swap ոնց որ տեղերով փոխել, որը կընդունի երկու փոփոխական a եւ b, երկուսն էլ ամբողջական թվեր։ Եվ ինչ ենք ուզում անենք, ուզում ենք, որ արժեքները տեղերով փոխվեն ոնց որ եկեք ստեղծենք int z, որի մեջ տնենք a-ի արժեքը, հետո a-ի մեջ տնենք b եւ b-ի մեջ տնենք z, թե? Ինչ-որ sense մի բան։ Եկեք այս ամենը հանենք ստեղից, եկեք ստեղ ստեղծենք, սա էլ հետո կօգտագործենք, լավ։ Եկեք ստեղ ստեղծենք եւս մի հատ փոփոխական, չգիտեմ, d, որի մեջ տնենք ինչ որ արժեք, օրինակ 6։ Եկեք կանչենք swap փոխանցելով i եւ d եւ եկեք ստեղ տպենք ուրեմն i-ի արժեքը։ Խնդրեմ։ Ինչ է կարծում։ Ինչ կլինի արդյունքը։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն compile ենք անում, աշխատացնում ենք։ Լինում է 25։ Այսինքն այս i-ը չի փոխվում։ Ինչու՞, ինչ է ստեղ կատարվում բացատրեմ։ Ուրեմն, քանի ստեղ որ ստեղծում ենք i, դա նշանակում է, որ հիշողության մեջ i-ի համար մենք ամրագրում ենք ինչ որ տարածք, օրինակ այս հասցեում, ինչ որ անկապ հասցեում գրում, հա, որի մեջ կլինի 25։ Չէ՞, չոր տես մի բան։ Ամ d համար էլ նույնպես ամրագրվում է ինչ որ տարածք, d համար ամրագրվում է ինչ որ տարածք, ինչ որ ուրիշ հասցե գրեմ, չգիտեմ, 6 ասենք թե։ Ա որի մեջ գրվում է 6։ Լավ, 6 չգրեմ, որ շփոթվեք, 5, սենց։ Okay, այսքանը բարձ է, չէ՞, էս էս գիտենք։ Հիմա, երբ որ մենք անցնում ենք swap եւ փոխանցում ենք i եւ d, այսինքն փոխանցում ենք 25 եւ 6։ 25-ը գնում է մտնում աստեղ, 6-ը գնում է մտնում աստեղ։ Ստեղ ինչ է կատարվում այդ պահին։ Դե աշխատում է int a եւ int b կոդը, չէ՞։ Երբ որ մենք կանչում ենք, ինքը գալիս է մտնում աստեղ եւ սա աշխատում է օքեյ, աշխատում է, իսկ ինչ է արվում, ինչ է կատարվում տակից։ Դե A-ի համար ամրագրվում է ինչ որ տարածք, այսինքն ստացվում է, որ A-ի համար ամրագրվում է ինչ որ հասցեում 0x 0, չգիտեմ, ասենք թե այս հասցեում ինչ որ տարածք, որի մեջ գրվում է, դե I-ը եկավ ստեղ, հետեւաբար 25, չէ՞։ Նույնպես B-ի համար է տարածք ամրագրվում, ինչ որ հասցայում 0, չգիտեմ, կապ չունի 55, ասենք, 54 լավ, որի մեջ մտնում է 6, չէ՞։ Էդ էլ գիտենք։ Ստեղ էլի մենք տարածք ենք ամրագրում z համար, էլի ինչ որ անկապ հասցայում, կապ չունի, սենց ինչ որ, որի մեջ մենք դնում ենք a-ի արժեքը, իսկ a-ի արժեքը 25 է, հետևաբար սենց է ստացվում, չէ՞։ Հետո մենք a-ի մեջ դնում ենք b, այսինքն ստացվում է, որ a-ի արժեքը, այս 25-ը դառնում է b-ի արժեքը, այսինքն սա դառնում է 6 հիշողության մեջ, չէ՞։ Հետո b-ի մեջ դնում ենք z-ի արժեքը 25-ը, հետևաբար սա դառնում է 25 եւ մեր ֆունկցիան պրծնում է, չէ՞։ Եվ մենք ֆունկցիայից դուրս ենք գալիս եւ հետ են գալիս ստեղ եւ մեր կոդը շարունակվում է, Նկատել եք, որ այս հասցեները եւ այս հասցեները տարբեր են։ Հետևաբար մենք այս հասցեներում, այո, գրեցինք, կարդացինք, բայց այս հասցեները, այս փոփոխականների հասցեները եւ այս փոփոխականների հասցեները իրականում իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Իրանք առանձին են եւ ունեն իրանց առանձին արժեքները։ Okay, բա ինչ անենք։ Բա ոնց անենք, ոնց կարող ենք սա նենց անենք, որ աշխատի նենց ոնց որ ուզում ենք, որ իրոք տեղերով փոխվեն օգտագործելով pointer-ներ։ Ուրեմն նայեք ստեղ։ Ստեղ եկեք փոխանցենք ոչ թե i, այլ i-ի հասցեն։ Ստեղ փոխանցենք ոչ թե d, այլ d-ի հասցեն։ Այդ ժամանակ ստացվում է, որ ստեղ մենք ստեղծում ենք ոչ թե int a, այլ դե pointer-ը պետք չէ մեզ։ Ինչի pointer։ Դե is տիպի pointer, նենց որ s տիպի pointer ստեղել էլի S տիպի, այ S տիպի pointer։ Չեմ։ Okay, այսինքն հիմա այս հասցեն կարող է գնա մտնի ստեղ, այս հասցեն կարող է գնա մտնել ստեղ։ Այսինքն նույնպես մենք A-ի համար ստեղծում ենք մի հատ հիշողության մեջ ինչ-որ տարածք, ուղղակի մեջը կանստե 6 գրենք, մենք գրում ենք i հասցեն, որը i սա է։ Եվ b-ի մեջ մենք գրում ենք d հասցեն, որը սա է։ Չէ։ Okay։ Ամ իսկ հիմա z-ի մեջ մենք ուզում ենք գրենք ոչ թե a-ը, որը հասցե է, այլ հասցեի, այս հասցեի արժեքը։ Այսինքն մենք ուզում ենք a-ի արժեքի արժեքը։ a-ի արժեքը հասցեն է, այս հասցեն է, արժեքի արժեքը եղավ սա, չէ՞։ Okay, այսինքն մենք ստեղ դիմացից գրում ենք աստղիկ։ Եվ ստեղ արդեն էլի նույնպես z-ի համար մենք ստեղծում ենք ինչ որ տարածք, որի մեջ մենք արդեն գրում ենք 25։ Հետո a-ի մեջ դե a-ը մի րոպե, a-ը a-ը պահում է իր մեջ հասցե, մենք չենք ուզում հասցեն փոխենք a-ի։ Մենք ուզում ենք a-ի հասցեի արժեքը փոխենք այ այս հասցեի արժեքն ենք մենք ուզում փոխենք։ Հետևաբար մենք ստեղ ասում ենք աստղիկ եւ ստեղ մենք ուզում ենք b-ի ոչ թե b-ն, դե b-ի մեջ հասցեա, չէ՞։ Մենք ուզում ենք այս հասցեի, այ այս հասցեի արժեքը։ Հետևաբար դիմացից գրում ենք աստղիկ։ Հետո b-ի մեջ, դե ոչ թե b-ի մեջ, դե b-ի մեջ էս հասցենա։ Մենք ուզում ենք այս հասցեի արժեքը։ Մենք գրում ենք z, z-ին դա արդեն 25-ը, այնց որ թող մնա, 25։ Դքան բան հիմա, հետո տպում ենք i, եկեք այսքանը աշխատացնենք, տեսնենք աշխատի, թե ոչ։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք և ստանում ենք 6։ Այսինքն իրոք հիմա i-ի մեջ կա 6 և իհարկե d-ի մեջ էլ, հեսա d-ն էլ կարող ենք տպենք, եթե compile անենք, աշխատացնենք, ասում ենք, որ d-ի մեջ էլ կա 25, այսինքն իրոք 25 իրանց արժեքները տեղերով փոխվել են։ Ուրեմն շատ པարս ամփոփեմ։ Ուրեմն գոյություն են փոփոխականներ, որոնք որ իրենց մեջ կարող են պահեն հիշողության հասցներ։ Նրանց մենք կոչում ենք pointer։ Ամ ցանկացած pointer-ը, քանի որ պահում է հասցե, իր դիմացից եթե մենք տնենք աստիկ, դա նշանակում է՝ դուր ինձ այդ հասցեի արժեքը։ Այսինքն այդ pointer-ի արժեքի արժեքը ցանկացած փողականի դիմաց, եթե մենք գրենք amper, այս այս այս խոջուչ օպերատորը, դա նշանակում է տուր ինձ այդ փողականի հասցեն։ Այդքան բան։ Կարծում եմ, այս ամեն ինչը պարզ է։ Երբեմն ես նկատում եմ, որ մարդիկ դժվարանում են pointer-ներով, որովհետև դժվարանում են այդ ամեն ինչը պատկերացնել, թե հիշողության մեջ ոնց է դասավորվում եւ ոնց որ այսպես ասած ով ում բարեկամն է, հա, այսինքն pointer-ը երբ որ ինչ որ հասցե ունի, դա ում հասցեն է, Մանավանդ երբ որ pointer ունի ինչ որ հասցե, որպես արժեք, չէ, որը հղում է մի հատ ուրիշ pointer-ի, որը ունի հասցե, որը հղում է մի հատ ուրիշ pointer-ի, որը ունի հասցե, որը ունի հետո արժեք։ Հասկանում եմ, բայց իրականում եթե տենց կոմպլեքս վիճակա, կառաջարկեմ ուղղակի թուղթգրիչի վրա նկարագրեք հիշողությունը, ասեք, որ ասենք այս փոփոխականը ունի ինչ որ հասցե, որ ունի այս արժեքը, այս փոփոխակը եւ այլն, եւ կարաչակեմ բարիբուն իմաստով ասես նկարեք, որ սա այս հասցեն եւ այս հասցեն նույնն են, հետեւաբար այս pointer-ի հասցեն, այս pointer-ի արժեքը, որը հասցե է, նույնն է ինչպես որ այս փոփոխականի հասցեն, հա, ու տենց, որ մի քիչ նկարեք, ավելի լավ կպատկերացնեք, թե ինչ է կատարվում կոդի մեջ, հետո որ մի քիչ վարժվեք ու մի քիչ շատ աշխատեք իր հետ, արդեն գլխի մեջ կարողանաք պատկերացնել։ Դքան բան, հույսով եմ, այս ամենը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջում